你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，观众朋友，大家好，我是大师。OK，下面玩的游戏是《侠客风云传前传幽冥路》地游戏的部分。那我们三集呢，跟着敖广打败了倭寇，袭击东海龙宫。呃，我们现在要去东海窝，哎，OK。 惊叹号的部分是呃三角形部分是自由关卡，那我们现在可以用打探的东西，呃看一下哦，摄影师回合，可以用打探的方式去做一些造型关卡。那因为三级我读档之后好像发现有些东西不见了，所以我再读档看一次。OK，好，我知道我们打探一样好像不用花费回合数样子吧。 好，现在四回合，那我们打探的话花费三百块，然后会有，呃，还，哎，剩余回合哦，还是有五回合的限制。哎，等一下，好奇怪啊，那五回合是指什么啊？可以玩五次的意思吗？好，没关系，我们先这样子好了。然后你可以花钱去做威望的处理，那威望的话就是会，呃，人物。 的步重可以增加人数的样子。OK，好，我先存个岛，好，那我们往这里搞了渔民护卫。OK，我这个这些东西就只是不是主线的话，你就是。

嗯，有点钝。哦，蓝色是不能控制的，所以要注意一下。好，我们先玩一次这种特殊，就是自由关卡一次给大家看，之后。 没有什么特殊的话，我就不会放上来了。主要是放主线呐。好弱哦！有一身武艺，却无改变这个世道的雄心，终归只能是粗莽野夫啊！ 两个，哦，连击，啊，站站站，过远，哦，渔民他们不会动。 那我这个算简单的。各地的千门大我不了。并肩作战。哼。 <laughs> <laughs> 这一只，好，可以呢。啊？ <laughs> 这什么东西啊？为什么装这个箱子是这样子？那也是，然后往上面，往上面打，没有？ 这种应该是不会有任何剧情对话的啦。好，所以我不知道这个是什么意思。他说我回合限制，但是我还没有看到。我们再修炼一下。 有时候 <tsk> 有有点 bug，好，我们看一下，哎，我刚刚不是修炼过一个东西的吗？哎，哎，啊，算了，还是我忘记了。轻功强化，我宁愿先升级，然后再是这个是佛山无影脚，然后惊涛骇浪，定身将敌人拉到自己，然后这个先学好了。 后再是严丹生，严丹生的话，无间行者道法招式修炼后，练力加两百，攻击时冲到敌人面前。OK，就这个了。可以冲个到。然后打探的话还可以吗？这个是龙宫训练，十声望侠客。好，我们看一下部队哈。 部队没有人，好，OK，好，我们进这个。我我不知道主线怎么进，怎么进行哎。好，击败训练官，我方那一人死亡，哦，是训练我们的人是不是？各地去门大我。蛮特别的啊，就是呃。 游戏方式真的蛮特别的。 嗯，目前我有些场景的画面是有点偏暗的，我即使开最高，还是偏最高的效能还是会偏暗，所以我就不开最高的效能了。因为我录录影片的话，那个上网开越高，我录影片就越对。哦，应该快打赢了。 我在期待遇到孟婆，大家都想要孟婆。OK，很好，你们合格了。什么都没有啊，合格了屁呀！东海龙宫班总加入部队。OK OK，然后修炼的话要四百块。 那基本上，守望相李，我觉得这个比较好用一点。那放慢劳力，我也蛮快的。后怎么打。好，我发现这个东海倭寇这个摄影回合剩三回合，可能就是说我在执行三个其他关卡的话，三次这个关卡就没有了，所以大家要稍微看一下。 像这个我们刚才已经打过，所以我们可以先不打。然后这个没打过。总之这次模式大概就是打光卡赚钱，然后对打光卡赚钱，然后负重威望，负重越多，你对我能力越多，然后你赚的钱应该会越多啦。渔民全灭。是啊。 家里有狗，我不是家里有狗，我家里外面有狗。惊涛骇浪，惊涛骇浪是捉影的意思啊，所以，哎呦，鱼民全面。我的鱼米就一个啊。 抢的，哪儿来的点子？拿下他！哼哼哼！先把一个人抓过来。我就会输哎。 这中啊！狙狙狙掉一个，距离三个单一，完了，这一次可能会输。 人奴，撑着点啊！出世道，皇家嘅官差既受不了，完了，输了。的阎王来输了。哎，不是渔民全灭我就输了吗？没关系，我们先打赢再说。 世道嘅雄心，终归只能系草莽野夫啊！人生在世，因循苟且，毫无作为，就系愧对父母生育之恩。快挂了！不要跟他们在一起。 <laughs> 好烂啊！什么都没打到，现在怎样了？不打了啦！他们回避率回避率太高了吧？ 还连击呢，啊回击都打不到。这个世道，阳间的官差记受不了，便由阴间的阎王来断。哦，还好有补血招式，命中率很低。 低到低到一个夸张哎！啊！哦对哈，交易交易系统没有看，啊，不过我也没钱看，我没钱买啊。等一下，把这个抓过来。嗯嗯嗯。 这好像新招，可是没打中。不是新招了，讲呃是新招式，但是新的动作。人生在世，因循苟且，毫无作为，就系愧对父母，干咗孟婆汤，随我风度，判罪缺矣。什一，样的拿下他？我觉得是。 应该是汤姆闪避率太高，民族率又太低。你看又闪掉了。孩子，我这辈该这样我赢吗？你有哎。剩余一回合。好啊，这边剩两回合了。 圆月弯刀，成器伞，一千块好贵啊！我们再做一次打探，好，先先不要打探好了。武学，现在几等啊？看不到，学过我就可以不用再学了。有没有什么叫内力啊？命中率？ 没有将军中率哦，呃，花豆牌不能学。 进这个东海倭寇。主线关卡好像要玩一些自由关卡之后才可以解锁主线主线关卡，所以在这之前呢，我们就先玩自由关卡，就顺便练等啊，就有点像是三个。 去少林寺打那个那些少林真人啊，练功是一样的意思。然后可以赚一些钱啊，买装备啊，收集部众。 雷厉风行，这招以前就有。

终归，一啖气，冲破夜幕。哒哒哒哒哒哒哒哒哒。目前还没有遇到支线关卡，有什么特殊剧情的？好了，看看这集差不多了。哦，有了，圆圈圈，部队人数现在可以容纳十单位。哦，被那么多人。OK，有圆圈圈的话，就是我们的。 我们的主线关卡，严丹生加入龙宫后势力逐渐增强，但严丹生在打听过倭寇来历之后，你在杭州组建的帮会，啊，部众没有这个会有限制吗？哎，没有啊，所以是说我们只要钱够多，我们就可以无限打探的哦。OK，好了。 那这集到这边结束啊。那喜欢我的到我影片左下方的图片按个订阅，欢迎到右下方的红色小框框打开订阅，也把铃铛也打开。那从现在开始，就是影片会成真字幕小帮手。那如果愿意帮我打字幕的朋友们，我会放上你们的名字跟跟就是名字啊， <laughs> 会放在影片后面这样子。好，谢谢大家继续收看哦，谢谢，拜拜。